ассалаумағалейкум менің шын атым Тулат. Ә, мың тоғыз жүз тоқсан алтыншы жылы сегізінші ақпанда үржар семей қаласында туылып үржар қаласында өстім Пия, пара кашон, пия, жоқ сияғы жәннеттен бас ауытуға болмай бірақ ол бара опасыздыққа жасадым қада алда алдама болғаным бір сеніп қалдым сезімдерге берік бол кезіңдегі нау сен қазір одан бәрімен бауыр бастым бәрін сәлем жалпы жүз энтетейн компаниясының басты мақсаты әлемдік бәсекелестікке шығу 91 тобы соны ұйымдастыруға бар күшін салады бастырен, бірақ санам жүрмейді.